Александра Артемова «Шепот ветра». Холодные волны Северного моря шуршали о песок, оставляя пену. На песке сидел мальчик. Мальчик, мальчик. Ну хорошо. На песке сидел мальчик. Он рисовал что-то веточкой. Северный ветер нашептывал ему свою песню и ласково трепал его волосы. К мальчику подошла мама, чтобы сказать, э, что пора домой. Не мешай шепнул ей северный ветер. Он творит. И чуткая мама это услышала. Ну или, может быть, ей просто показалось. Она села рядом и молча наблюдала за сыном. Мимо проходили люди. Те из них, кто не имел детей, тихо умилялись и думали о том, что матерью быть очень легко и просто. Те же из них, кого судьба детьми наградила, думали о том, что материнство – это очень тяжкий труд. Подростки же вообще проходили мимо, просто их не видели. Старички думали о том, что мать совсем ребенка заморозила, и некоторые даже не стеснялись ей об этом сообщить. А мама их как будто не слышала. Она все еще помнила голос ветра, или, может быть, ей это показалось? Она подняла красивую ракушку и протянула ее сыну. Он взял ракушку и положил ее в кармашек. Пойдем домой, мама сказал мальчик. Они встали, взялись за руки и пошли. «Спасибо!» <laughs> прошептал северный ветер молодой женщине, ведущей за руку ребенка. Она была чуткой и услышала его. Теперь она точно знала, как звучит голос ветра. Она запомнила это навсегда. Пойдем домой. Да мы дома. А, ну да, я забыла. Ой, что случилось? Сердце заболело? Нет. Кажется, я услышала шепот ветра. И что теперь? Ну что теперь? Теперь я не могу молчать. А, вот в чем дело. Ну да, да, только подожди, подожди, мне нужно немножечко подготовиться. Ну давай. Ну вот, я готова. Читаем дальше. Читаем. Александра Артемова. По следам северного ветра. Уля и Юля сидели на подоконнике многоэтажки, свесив на улицу ноги. Ветер ласкал девичьи пятки, а пятки от такого обращения были просто в восторге. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Юлины ноги изобразили в воздухе шаги – Смотри, я иду по ветру. Ага, <laughs> все нормальные люди стараются держать э, нос по ветру, а ты просто на него залезла. Хм. Да где ты тут нормальных-то нашла? Хм. А вот еще есть выражение «поймать удачу за хвост» а я ловлю за хвост ветер. Но у ветра же нет хвоста. Что-то ты захихикала. Да. А откуда ты знаешь? Ты что его, видела, что ли? Юля хитренько глянула на подругу. Ульяна улыбнулась и промолчала. Девчонки продолжали болтать ногами. Было что-то удивительно волшебное в этом моменте. Долгожданные весенние лучики солнца ласково грели. Ага. А высота, на которой находились пятки, будоражили сознание, а широкий подоконник придавал чувство безопасности. Но ветер развлекался тем, что щекотал своим хвостом голые пятки, забавляясь девичьим смехом. Ага.